Bon dia, estem així en Rubén Martínez Dalmau, el nostre candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana per Podem. Ha sigut un honor rebre'l i explicar-li un poc com hem obert l'Ajuntament a la participació ciutadana en aquest repte d'obrir les institucions al criteri ciutadà per damunt d'aixòs que volen decidir poc per als pocs en compte de per als molts. I bueno, eh, ara anem a pegar un passeig pel poble en Lídia Silla, que és candidata nostra també així a l'Ajuntament de Silla, en Susana Ruiz, que és candidata al Senat per Podemos i en el nostre futur president de la Generalitat. Sí, bueno, anem a fer ara una ruteta per al poble, visitarem l'espai jove com un dels exemples, de, eh, com un dels èxits de, de govern, de, de participació ciutadana, i després bueno, continuarem el passeig i acabarem dinant així, en, en companyia de Rubén i de Susana i de més gent que s'ha agregat a, avui amb nosaltres. Muy bien, pues yo encantada de estar aquí en Silla, una población muy importante de la Horta Sur, y muy contenta de ver el proyecto de, democracia que le, han dado a todos los ciudadanos y ciudadanas de Silla. Per a nosaltres és un honor estar a en Silla, estar en Salva Mestre, que serà l'alcalde de Silla a partir de les eleccions eh, del mes de maig. Eh, Silla és molt important en el mar valencià, han tingut exemples de participació democràtica enormement fructífers i atractius i ells entenen que només democràticament és com podem, podem avançar. I nosaltres amb Silla sabem que sí que es pot.